¿Has presenciado cómo se discrimina a alguien por su orientación sexual, nacionalidad o género en alguna red social? ¿Te has sentido rechazado por manifestar tu opinión? ¿Has visto fotografías, videos o memes que ridiculizan a un grupo minoritario? Ha llegado el tiempo de actuar y de romper el silencio entre la intolerancia y los discursos del odio en Internet. Únete a nuestra campaña Haters Free, donde podrás denunciar casos de discurso de odio online europeo World Stones llega a tu ciudad para promover la tolerancia, el respeto y la diversidad. Tú puedes formar parte del cambio. Participa en nuestras actividades. Tendremos un concurso de fotografía en el que puedes ser el ganador de un viaje a Londres. Formaciones y habrá también un evento sorpresa. Así que síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestra newsletter para enterarte de todo.